چه غلطی میکنی آبرمون رفت بس دیگه عشق حال زیادش خوبه لاشی بازی زیادش خوبه بیشعور لاشی خودتی بابا من دارم اینجا زحمت میکشم محتوا تورید میکنم واسه بچه ها بچه ها رو میخندونم یه دونه عشق حال حق ندارم برم اه به تو چقدر نامردی باشه بابا برو برو اشغال تو بکن ببین اصلا میذارن تو باشه هورا <laughs> جان جون عجب جایی چه با کلاسم هست خوب آره دیگه گفتم که بهتون نگاه کنید راه راه شلوارم <laughs> سلام داداش چطوری؟ مرسی من میخوام برم تو <laughs> خدایا اینجا کجاست جان <laughs> خدا باورم نمیشه <laughs> چقدر باحال اینجا محمد یه اتاق گیمینگ این مدلی بزن لامپ نئونی نه پول ندارم فعلا باشه من برات چیز میکنم تو برام پول میاری؟ آره دیگه چاره ای نیست تو که همیشه چتر منی اه اه. این اتاق خصوصیت چیه؟ اسپرینی بیچ یعنی چی؟ چقدر طبیعت؟ خوب اینجا مناسبه برم ببینم یه کیو میتونم پیدا کنم ای سلام کاکاسیا چطورید؟ ای رایدره رایدره رایدر نه رایدر نیست خب بذار ببینم اه چرا که نمیرخصه یعنی چی این همه پول دادم کجا مفتی اومدی تو ساکت چرا هیچکی نمی رخصه میله من میخوام آه چی <laughs> جون جون عجب چیزی اون فقط یه عکسه میدونم چی ジュージュージュージューチーチーチーチーهمه چه اکسای خوبی دارن اینجا بابا اینا من دلم ممه میخود محمد نگاه کن ممه اونا وای بذار نزدیکتر ببینمش اون عجب چیزیه بزرگوار هور بیشور چرا که رقص میله نمیره ذاتتون این همه پول هزینه کردم چی؟ خب یه آمرساس اینو ببین سلام بابا اینو چقدر حرفیه بیشور خاک تو سرت اینا رو یوتیوب گیر میده نگاه نکن من من میخوام نگاه کنم بابا جون منو نگاه کن ببینم آفرین آفرین آفرین چقدر حرفه هستی تو باری کلا سلام یا خدا باشتا چکار میکنی؟ هیچی بابا کجا میری؟ باشتا پرفیوز باشتا کجا رفت؟ چرا داره میره؟ سلام سلام بیبی چطوری؟ آره لوزر چی؟ به من میگی لوزر؟ من میخوامت عزیزم بیا بریم دیگه بیا با هم بریم بیا با هم بریم سفر ای جدا بریم دیگه بیا بیا دنبالم آفرین یس یس بیا بیا بیا دنبالم بیا دنبالم کارت دارم <laughs> خرگوشم و بیازارم با چی کار میکنی؟ به تو ربطی نداره بیا اینجا ببینم بیا اینجا بیا اینجا ببینم تو قرار بود با من باشی آره بیا بیا بیا دنبالم بیا دنبالم الان انگوشت میکنم آره جون جی جی جی جی جی همینجا میکنم بده یلا چجوری میکنن محمد نمیدونم این سنندلیاس رو بلدم بابا یاد بگیر از بچه ها بپرس من میخوام همینجا کارشو بسازم باسته ببینم پاشو بلنشو عزیزم خوبی آره بزرگوار احمق اینجا مگه جای خوابیدنه بابا من خفه چه حالی میده جون اوینا جون جون چه پاهایی داره پاش رفته تو بدنت اوره جون اومدم دیسکو خاک تو سرتون پوفیوزا <laughs> بسته بزرگوار بلند شد نه ممت همینجا جام خوبه بذار بشینم بابا چی چی <laughs> اوه شیت چیکار میکنی؟ هیچی دارم چیز میرم دارم از اونا میرم شنو سوئدی تمرین میکنم آره کاری ندارم باهاش به خدا بابا به بزرگوار کار میکنی؟ تو چه؟ بابا نشون نده به من آورم رفت چی چی چی اورا جون جون جون یا خدا چی چی چی بزرگوار چه غلطی میکنی آمرمون رفت بس دیگه اوخی خب بریم بعدی وای چه نتافی داره بابا چقدر سیسکی اینجا بس دیگه بزرگ با بریم نه ممت اینو ببین آره میخوام میخوام میخوام بابا اینجا یس بریم اینو چجوری میبرن آی بچه ها کسی نمیدونی حالا چجوری ببریم تو جی تی ای یه دونه یه میزدی میومدن بس دیگه بزرگوار اشغال تو کردی آره زیاد نبود ولی خب به هر حال بزنیم بیرون از کلاب خیلی حال داد سلام خانم حالا چطوره شما می چیز میکنی میدید آه آیا نه چرا اینجا نمیشه توفنگ در آورد چجوری اینجا رئیس بازی کنم میلش کنم بزنیم بیرون ای بابا بازم که داره بارون میاد سلام داداش چطوری آقا دمتون گرم عجب در و داشتین خیلی خوب بودن حال کردم مرسی بابت در دافاتون خداحافظ چقدر معدب شدی بزرگوار خب چیکار کنم الان بذار معدب و نشونه بدم پوفیوز برم <laughs> ساخت چلیش کدومشون به من ندادن ای بیشور <laughs> مرد کیه وزی چی؟ بلند بخواد چه؟ دیگه نبینم اینجا زور بگی به کسی بابا خیز شدیم بابا برو بریم <laughs> چه اکس های خوبی میذارن توی چیزشون یه آه خودم پاره شده <laughs> یا پایین ببینم بروم ساخت چه وضعشه